السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن عيال حياكم مرة ثانية في قناتنا اليوم راح اوريكم عن سكلات طبعا اغلب السكلات خذيتها وراح اوريكم نزال عبر ضد كاتيجوري طبعا في سكيل هنا انا زودت عليه رجعت مرة ثانية ما كنت قوي شوية عشان اقدر اهزمه اللي هي الاتاك سمول زودته مو مرة لكن راح يفيدني مرة كثير سكلات الست آه، اخذتها leadership غيرت ال leader غيرت الابسولوت لاني قاعد انازل واحد مو بنازل يعني مجموعة او قرية فغيرتها حطيت اشياء يعني تفيدني باتل آه، انستنكت هذه كويسة hero strength حلوة giant killer تنفع مع كاتيجوري bounty hunter ما تحتاجها absolute leader لازم تغيرها hero physique اللي يجيك ثلاثين ثانية إذا قتلت أكثر من آه، واحد ما أدري ليش خذيتها بس يعني قلت يعني آه، أفضل من ذا شيء يعني يعني الظاهر لأن في بكسات في آه، النزال كسرتها وجاني ال buff حق ال strength وال physique. ف يعني ممتاز جدا انا استغربت من هذا الشيء لكن راح يجيك هذا الشيء airborne adept حلو هذه against enemies اللي يطير يطيرون فوق وفي الثانية اللي تكون uh, increase attack of your airborne أو حاجة زي كذا اللي هي يجيك uh, يعني كل ما طقيت من فوق وانت مثلا jump ثم آه، دائرة دائرة أو X أو حاجة زي كذا أو left trigger حق الماوس يكون attack حقك اقوى من اول يعني يكون ممكن double او ثلاث اضعاف قوته فشيء حلو وفي اشياء طبعا تشيل death هذه حلوه للي يعني مرة يعني يجي على آخر الخريطة ودمه يروح وما في يعني box دم يقدر ياخذه فهذه حلوة آه الظاهر آه ترجع لك دم أو يزود دمك على حسب الناس اللي قتلتهم الحين نبدأ معكم مع كاتاكوري كاتاكوري صراحة يعني تقدر تقول ثاني أصعب شخص لعبت معه اول الشخصية اللي مرة شفت منها صعوبة اللي هي اوكجي اوكجي لانه يستعمل اللي هو الفريزن افكت آه، راح تكون frozen اذا اعطاك بالقاضي او حاجة زي كذا ويكون خمس ثواني فشوية قروشة ويعني وراح يأثر عليك كثير جدا جدا قضياته مرة قوية وزينة آه في شخصيات كثيرة أنا لعبتها في اللعبة لكن أنا بس خليكم على كاتيجوري وراح أعطيكم إياها في المقاطع الجاية إن شاء الله أم بخليكم مع المقطع تشوفونه كامل أم في أشياء كثيرة طبعا آه، راح تشوفونه في المقطع أو أتمنى يعني إن شاء الله إنه يفيدكم يعني اللي يشوف صعوبة بالنزال مع كاتاكوري آه، صعوبته ويعني كيف أهزمه بسرعة وحاجة زي كذا آه، انسى شيء انك تهزمه بسرعه الا اذا كنت يعني على ال easy mode انا حاطه على النورمال هو مود لا هو صعب مره ولا هو بسهل يعني في challenging مره حلو يعني مع ال boss. انا ما راح اخذ hard يقدي ممكن حوالي يعني نص ساعة يعني معليش خمسة وأربعين دقيقة عشان fight واحد أنا بالنسبة لي ما راح أسويه إلا إذا خلصت اللعبة استمتعت منها وكل شيء او ابي شويه كانت زياده اعطيكم اياه تستانسون عليه لان اشوف بتحبون تحبون اشياء يعني مره صعبه في اللعبه في اي لعبه سواء فيفا سواء جران سواء اي شيء فالان انا بوريكم كل شيء حتى ال cut اللي هو ال story. المفروض اني ما خل... ما اخليها لكن قلت عشان زي ما تقول تفلفل عليكم المقطع ما اعطيكم شيء يعني اعطيتكم ثلاث دقائق قبل لكن اتمنى انها يعني آه، كانت مفيدة لكم يعني طيب بيكم تشوفون الجيم بلاي والادس ادفانج لان نبهت كثير في المقطع اللي راح يعني اللي ما شافها يروح يشوفها لان ال skill page جدا مهمة انك تسمعها من المقطع انا يعني زي ما تقول شرحت كل الاشياء اللي مرة مرة يعني تحتاجها في اللعبة مرة تحتاجها حتى لو آه ال easy mode ما ادري ال easy mode الظاهر يعني يعني عادي مو بلازم انك تطور ولا شيء راح تهزمهم بسرعة لكن النورمال مود والهارد يعني سكيل بيج يعني روح المقطع شوفه شوفه صراحة مرة مهم جدا في اللعبة だが鍛えるとなれば私は甘くないぞおう望むところだよろしくおっさんよろしくお願いしますレイリーさんいや <laughs> يا اخي ريلي خرافي ماني عارف الى الان هل يمديك تلعب فيه ولا لا آه لكن انا اذا خلصت اللعبه راح آه انا ما بقالي الا تقريبا arc واحد على تقريبا نص ال arc راح اخلصه وراح اوريكم كل شيء ايش ال character اللي يمديك تطلعها في character ات كثيره جدا شخصيات يمديك تطلعها من بدايه اللعبه طبعا في ال pass ال deluxe أبي أنبهكم عليه آه، أول شيء أول فائدة آه، كاتاكوري يمديك تفتحها من أول بداية اللعبة كاتاكوري يمديك تفتحها لكن على بيج مام أرك إذا خلصته إذا هزمته في ال arc هذا راح يعطيك كاتاكوري يمديك تلعب فيه في اللي هو free log وال treasure log ما يمديك تلعب فيه في ال storyline إلا في الظاهر ممكن كايدو arc او حاجه زي كذا آه لاني انا ما كملت ما شفت آه كاتاكوري بس ما اتوقع انك تلعبه في شخصيات كثير كثير حتى في عشرين شخصية تقريبا يمديك تحملها إذا طلعت يمديك تحملها إذا طلعت يعني أه، مين موجودة عندنا في أه، اللي هي ستاندر اديشن آه هذا اللي فهمته من الديلوكس اللي المعلومات اللي قريتها هذا اللي فهمته انه مو موجودة في اللعبة راح تسوي له download آه ممكن تكون آه مثال قارب عندنا ممكن كوبي خوي الثاني ناسي اسمه شو اسمه لا الله آه، عندك آه، في واحدة ناسيها اللي هي أول أول آه، شو اسمه أول واحدة يعني نازلت مع لوفي في سيريوس الأنمي ومن عارف شو اسمه ناسيها أفالانس أو حاجة زي كذا عندك كثير يعني مثلا اعطيك مثال آه، ممكن دي دراجون ممكن جولد روجر ممكن ممكن يعني توقعاتي ممكن يكون لو في جولد روجر وصراحة انا بندم اني ما شريت الديلوكس صراحة انا كنت بجيب آه، ال standard لانه يمديني اشتري بعدين ال pass انا الحين بشتري ال pass بعدين آه، في الشيء الجانبي مع الديلوكس اللي يجيك مع ال song زيادة يجيك شوية زيادة نغمات أو أغاني في اللعبة ما أتوقع يعني راح تحتاجها أنا بالنسبة لي ما راح أحتاجها لكن الشخصيات راح تحتاجها كثير إذا كان فيها جولد روجر أنا راح أشتريها قبل ما تنزل إن شاء الله الديلوكس عشان أشوف إيش الفرق إيش الأشياء اللي يعني ممكن فارقة في اللعبة اذا فرقت كبير يعني كثير مره في اللعبه راح اسوي له مقطع عليها وراح اوريكم بدل ما تقول تخسرون فلوسكم او حاجه اتمنى انكم تشوفون المقطع كامل تشوفون آه، ممكن في فائده تقدرون تشوفونها سنيك مان طبعا آه، طلعناه ما بدك تشتريه الين ما تخلص كاتاكوري اذا خلصت كاتاكوري يمديك تشتريه بعدين يكون عليه استفهام هو في البيج سكيل آه، ونفس ال gear 4 آه، راح يكون يعني بطيء او المدة قصيرة فلازم تطوره كثير فانا نبهت كثير الفلوس آه، لازم تخليها عندك حاول انك يعني تحطها في اشياء جدا مفيدة في اللعبة مو تشتري اشياء عشان تجرب لان اذا جربت اشياء كثيرة الفلوس عندك راح تروح ما راح تكون عندك واللي شريته يعني ممكن ما تستعمل اصلا بعدين في ال story line. يعني مهم جدا في ال story line انك تتبع في مقطع انا حطيته انك تتبع المعلومات جدا مهم اذا كنت تلعب normal وال hard mode جدا مهم انك تتبعه واخر شيء في المقطع يعني ما بقى شيء على نهايه المقطع قسم لا قهرني قهرني كاتاكوري ذا من جد قهرني والله يعني ما يعني ما بقى شيء دمه شوي خفيف يعني صغير جدا يعني يمكن ثلاثة بالمية قعدت ممكن حول الظاهر أربعين ثانية حاجة زي كذا عشان أطق أطق كل شوي ومعي آه، يعني ينهزم يقول لا يعني حتى لدرجة اني خفت على دمي انه ينقص مرة كله يعني قسم الله قهرني جدا لكن خلاص الحمد لله زين هزمناه وراح اشوفكم مقاطع الجايه آه، من الفوائد في اللعبه ما راح انساكم ان شاء الله في في مقاطع كثيره راح انزلها الان عن الشخصيات بدايتها ايش اللي راح يعني تتوقع منها combo skills يعني من الاشياء هذه بدل ما تسوي اشياء كثيره في السكيلات يعني اعطيكم يعني زي ما تقول آه، يعني زي النبهة أو حاجة زي كذا عن اللعبة اللي ما شراها اللي مو مرة مرة يعني زي ما تكون متحمس لها وزي كذا يعني تاخذ تعطيه فكرة إن شاء الله المقاطع وياخذها لأن صراحة اللعبة يعني أوفر ما شاء الله يعني خرافية جدا خرافية وحلوة وممتعة جدا ممتعة بس وآخر مقطع إن شاء الله آه، وصلناه نشوفكم على خير يا عيال لا تنسون الاشتراكات واللايكات كومنتات في ال section بلو آه، يعني اي شيء عندك ممكن في شيء آه، يعني ما ما ذكرته في المقاطع تحطه تحت في الكومنتات تساعد الشباب تساعدنا اي شيء يعني سيء في ال video editing ما تحبه حاول حطه في ال comment تحت وراح ارد عليك آه، يعني بعدين ان شاء الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay!